Ką draugai, turbūt daugelis iš jūsų žinot, kad aš pasatą vis taisau ir tausau, bet šį kartą jau sutaisė iki galo, pakeitė tos uh, nelaimingus purkštukus, dabar viskas sutaisyta. Bet kol teisėsi mano pasatas, man reikėjo kažkur automobilio. Ir iš tikrųjų visai netyčia parašė mums vienas į puslapį e, vyrukas. Sako, tu čia AutoVision reklamavai, jie ten kažką darė, galbūt būtų įdomu e, bendradarbiavimas su jumis. Mes automobilių nuomos kompaniją. Sakau, o, sakau, labai gerai jūs čia laiku pataikėt, nes, sakau, aš savo automobilį palieku servise, tai man reikėtų pakaitinio automobilio. Tai va taip ir sutarėm. Tai iš tikrųjų dėkui e, karen.lt, ypač, ypač už tokį greitą, sakykime, darbą, nes buvo pasirinkimas iš kelių automobilių. Pirmadienį nuvariau saviškę palikau ir iš karto labai šalia serviso tenais yra jų automobilių nuoma. Draugai visada norėjo iš tikrųjų padaryti kažką panašaus į kažkokią tai automobilio apžvalgą, sakykim taip. Tai Ir šį kartą man pasisekė tuo, kad aš jau N metų turbūt vis žvalgausi būtent į korejiečius, man visada domino, koks dabar yra korejietiškas automobilis, nes jeigu dar prieš 10-15 metų Hyundai ir Kia niekas netgi nežiūrėdavo į jų pusės, tai dabar žinokit ir dizainiškai, iš dizaino pusės smarkiai pasikeitė automobiliai, bet vėlgi dizainas tai čia labiau yra subjektivus dalykas. Bet ir iš, iš išorės, ir man pavyzdžiui, kas patinka, tai pavyzdžiui, tas pats Kia, jie duoda 7 metų garantiją. Nu, iš tikrųjų, jeigu jūs nusipirkat naują automobilį, tai aš taip įsivaizduoju, 7 metus jūs maksimum su juo atvažinėsit ir parduosit, aš taip įsivaizduoju netgi po 5 maksimum metų. Tai vad, kai aš susitariu su Karent LT, tai Sekančią dieną galėjau pasiimti Opelį, Opelio nemėgstu ir nenorėjau važinėti. Sekančią dieną buvo Nissanas kažkai, bet irgi jie su Japonais esu važinėjęs, nieko įspūdingo. Ir buvo pasirinkimas būtent Kia. Čionais yra beros 16 metų Kia Sportage, Sportage ir turbūt apie viską iš eilės. Iš tikrųjų, specialiai nedariau šitos apžvalgos iš karto, kai tik atsisėdau į mašiną, nes žinot, kada atsisėdate į mašiną, pirmas toksai įspūdis būna, tipo, wow, nu, nauja mašina, mašina jinai 20 tūkstančių tik pravažiavus, iš tikrųjų kvepia, netgi salonas kitaip. Tai dėl to toks įspūdis gali būti apgaulingas. Todėl pavažinėjau aš šituo automobiliu 3 dienas, specialiai važinėjau šiek tiek ilgiau, daugiau, kad pasižiūrėt, kaip jisai vairuojamas, kaip komfortas, kaip viduje sėdėsi, kaip jaučiasi viskas ir dabar galiu jums papasakoti. Pradėkim turbūt nuo, nuo variklio. Iš tikrųjų, čia variklis yra 2 litrų, dizelinis variklis, 100 kW. Pasakysiu atvirai, aš pats ne, nesu didelis mėgėjas palakstyti, aš nesu tas, kuris ten, sakykime, mieste važinėja 100 ir daugiau kilometrų per valandą, bet aš mėgstu dinaminį tokį važiavimą. Jeigu kažkur kažkur reikia išlysti, greičiau pravažiuoti sankryžoj arba kokiam e, žiedė, tai aš mėgstu, kad paspaustum ir automobilis važiuotų. Čia nais iš tikrųjų tie šitų, šitų, šitų, tų šimtų kilovatų iš tikrųjų trūksta ir žiauriai trūksta. Tai čia be kalbų, variklis labai nevykęs, aš nežinau, ką jie iš tikrųjų šiandien padarė. Būtų, aišku, įdomu pasivažinėti su galingiausiu jų benzininiu varikliu. Bet dizelis šiandien baisus. Sąnaudos pas mus, aš trečią, tris dienas važinėjo, ketvirtą dieną, vis rodo 8.1, 8.2. Iš tikrųjų, normalios sąnaudos. Kaip naujam automobiliu, jisai gan sunkokas, nes toksai urban stiliaus visurigis yra netgi ne visureigis, jisai labiau visureigiukas. Bet mano manimo toks pats tas būtų mieste, bet apie tai šiek tiek vėliau. Taip, dėžė. Dėžė iš tikrųjų Iš vienos pusės jinai yra gera, važiuoji tarsi trolibusu, tu nejauti tų bėgių persijungimų, bet iš kitos pusės jinai tokia labai, labiau atbukus. Būna tu važiuoji, paspaudi ir tu nori, kad jinai greičiau perjungtų, jinai pagalvoja arba perjungia net tam ne, netinkamų laikų ir tu supranti, kad tu gavai aukštesnę pavarą, pavyzdžiui, nuo antros iki trečios, o to iš vis, visiškai nereikėjo, nes tau kaip reikėtų kažkur manevruoti greičiau. Tai iš tos pusės tai toks variantas. E, kas dar? Vairas. Vairas labai patiko, pats pagal ergonomiškumą super, labai patogus, toksai tarsi, žinot, tai yra toksai pojūtis tarsi jisai kokybiškas, sunkus. Tai vat labai malonu, kokybiškas iš tikrųjų. Visas valdymas, viskas čia yra ok. E, telefono valdymas, kompiuterio valdymas, viskas super. Plius šildomas yra vairas. Nežinau, kiek iš jūsų žiūrovų esat patyrę tą jausmą, kada galite įsijungti tiesiog vairo pašildinimą ir netgi dabar, pavyzdžiui, ir apie nulį, tai aš vis vien įsijungęs ir žinokit, žymiai maloniau, kai rankas šildaisi ne po kojom kažkur, ne nuo sėdynės, o būtent ant vairo. Labai malonu ir iš tikrųjų nori įsiliesti vairą, nes dažniausiai su pasato aš vairuoju vienu pirštu, nes labai šalta. Tai jau tas iš tikrųjų didelis, didelis pliusas. Dabar kas liečia pačią panelę. Kokybiška, man patinka e, tokios minkštesnės, sakykime, panelės, kurios yra tarsi, nu čia net nepasakysi, iš ko jinai yra. Tarsi odinė, bet ne odinė, tokia labai minkšta plasmasė, kurią netgi galima pamaigyti. Jinai nebarška, čia galiu jums garantuoti. Aš, pavyzdžiui, nesu Esu netgi didelis nemėgėjas japonų vien dėl to, kad dažniausiai pas juos labai prastos kokybės būtent šitos panelės. Ar jos barška, jos e, cypia, jeigu automobilis yra arba daužtas, arba ten, sakykime, šiek tiek kažkur geometrija parėjus, tai jau kažkur jinai pastoviai cipsės ir po penkių metų, sakykime, penkių metų senumo automobilis atrodo jau gan prastai. Čia aš kalbu apie Toyotas, labai nemėgstu Toyotų. Tai o čionais iš tikrųjų įspūdį paliko, minkšta tokia plasmasė, nebarška. O kiek važinėjau, tikrai nebarška. Čionais barška Nastios rankinukas. Tai aš galbūt taip padarysiu, kad jis nebarškėtų. Taip, kas čionais, pavyzdžiui, sėdint, aš visada labai daug dėmesio atkreipiu būtent į vairuotojo pusę, nes man iš vienos pusės pusiau nusispjaut, kaip atrodo iš išorės mašina, mane labai domina, kaip viduj jaučiuosi aš, nes aš važinėjau būtent viduj, man, aš nematau, kaip jinai važiuoja, aš matau, ką aš matau savo akimis. Tai sakykime, šita panelė iš tikrųjų visai nieko, viskas kaip ir ko reikia, multimedija, E, nežinau, kokia čionais būtent multimedija yra kišta, turbūt pati paprasčiausia, tiesiog man po savo pasato, kai pas mane yra dinaudio aparatūra stovi, tai diena naktis skirtumas, iš tikrųjų gan prasta kokybė. Pati multimedija. Ekranas e, geras iš tikrųjų, reaguoja tinkamai, nereikia spaudinėti, kaip senų ten, sakykime, LG telefonų ar dar kažkur, kur reikia tiesiog maigioti, tiesiog prisilieti, iš tikrųjų ok. E, žemėlapiai, nežinau, kodėl beje čia nes rusų kalba yra nustatyta. Žemėlapiai neblogi, gan intuityvus meniu, labai lengva susiprasti, įvesti adresą, pasirinkti maršruto tipą ir nuvažiuoti. Kas mane labiausiai, aišku, ne tai, kad nustebino, bet, bet man ne didžiausias pliusas yra, nors aš ir nedaug važinėjau, bet būna visi uh, e, kelionės metu reikia atsiliepti į skambutį. Tai o čionais, sakykime, ta pati medija, galima telefoną e, sujungti, tiesiog dabar aš įrašinėjau garsą būtent į telefoną, todėl pas mane yra airplane mode. Bet pasijungia telefoną, pilnai visi kontaktai, viskas e, subyra čionais, gan greitai pasijungia, po to, pavyzdžiui, jūs ateinate automobilį, tiesiog raktą įkišat ir jau dažniausiai per 5 arba 10 sekundžių jau pasijungia per Bluetooth jūsų telefonas. Aš nesu didelis mėgėjas klausyti muzikos būtent e, kelionės metu aš labai mėgstu podkastus. Tai palaiko iš iPhone, aš e, klausausi puikiausiai podkastų programėlę, palaiko, pauzė, play, gali sekančius podkastus pasirinkti, iš tikrųjų žiūri geras dalykas, labai patogu, vėlgi tas pats baldymas čionais. Taip, kas liečia važiuoklės. Aišku, čionais galima atjungti antrą diferencialą, galima su dviem varomais ratais važinėti, galima keturiais. E, dabar, pavyzdžiui, jinai defaultų yra visada E, dviem varomais ratais. Įjungi 4 ant 4. Niekur nes, nebuvau nuvažiavęs, nes visų pirma ne mano automobilis, visų antra jisai nebuvo skirtas kažkokiam tai tam tikram testui, kad tikrinti kažkur bekelėje ne. Ir visų trečia, tai aš taip įsivaizduoju, šis automobilis nėra visureigis, dėl ko aš pavadinau jį visureigiuku tokiu mažu. Nes jisai, mano manimu, tobuliausiai tiktų, aišku, paprastam, sakykime, nu, vėlgi paprastam studentui galbūt netiks, nes jisai jo neįkas, bet studentui, jaunuoliui, e, galbūt moteriai, galbūt moteriškiai su vaiku arba su vaikais, nes galia iš tikrųjų vietos labai daug, yra specialios E, specialūs laikikliai pritaikyti dvi vaikiškas kėdutės. Mieste toksai džipukas tikrai bus super į naudą, pačiam netgi patogiau važiuoti, kada šiek tiek iš aukščiau viską matai. Ir kiek aš žinau, moteriškas irgi mėgsta šiek tiek saugesnius automobilius, kada jų sėdimo vieta nėra tokia žema kaip kupė arba sedanė, o šiek tiek yra aukščiau. Čia, sakykime, jeigu lyginti su didesniais visų regiais, tai jisai toks per viduriuką. Tai vat mieste pats tas, su parkavimuose problemų nėra, galinė kamera, uh, Kaip matot, veikia puikiai ir netgi tamsoje aš važinėjau, kada buvo visiška tamsa, irgi puikiai veikia. Pliusas. E, manevravimas kažkoks, vėlgi, aš manau, dėl to paties variklio gan silpno nelabai pane, pane, pamanevruosi, bet šiaip atsiliepia gerai. Vairas, vairo kolonėlė labai kokybiškai. Atsiliepia gerai, nors automobiliui, aišku, tik, aš taip įsivaizduoju, šiek tiek daugiau metų. Iš, būtų pasižiūrėti įdomu, kas su juo bus, kada jam bus 10 metų. Kalbant apie šitas vietas. Čionais visada atkreipiu labai daug dėmesio, kadangi čionais pas mane sutyda dažniausiai telefonas, arba šeikeris po sporto, pavyzdžiui, gurkšnoju vis pasidedu, arba kavos podelis, važiuojant kur nors, nežinau, kokią kelionę, čionais bus arba submarinas, arba kebabas, viskas tilptų, viskas iš tikrųjų ok, čionais paslėpti galima dar būtų kelias skardinės, pavyzdžiui, monsterio. E, Sėdinės. Su sėdinėm, žinokit, labai keistas pats variantas automobilio, nežinau, kas jį užsakinėjo, bet ne veliūras, e, pati medžiaga visa nieko. Bent jau kol kas atrodo tikrai gerai ir maloniai. Man po odos pas e, savo automobilio tikrai buvo malonesnis variantas atsisėst e, šaltą žiemos dieną negu ant odos. Šildomas sėdinės labai greitai išyla kaip ir vairas. Tiesą sakant, nu, 3 galbūt 4 minutės, kai tik užkuri automobilį ir jau maždaug karštas vairas ir karštos sėdinės. Sėdinės reguliavimas čiunais. Mano sėdinė, jinai važinėja atsilenkia e, sėdinė pati ir važinėja į priekį ir atgal. Yra kažkoks, kažkokias virtės, berots, žemiau e, aukštyn galima. Bet šita keleivio sėdinė, aš taip įsivaizduoju tokią komplektaciją, tik tai buvo e, pasirinkę žmonės, jinai tik tai važinėja į priekį ir atgal ir atsilenkia ir viskas. Ir jinai yra žymiai, žymiai mažiau, nu, žemiau sėdė negu aš, bet aš galėčiau ir nuleisti. Kas liečia, pavyzdžiui, grįžtant prie skidelio. Pats skidelis man nežinau, draugai. 2016 metai, nu man čionais lab, labiau kažkaip primena, nežinau, 90 kažkėlintuosius. Labai paprastas pats skydelis, galbūt spalvos netokios, galbūt šriftą reikėtų pasikeisti, blemba 7. Kompiuteris skaito ženklus, auto, e, cruise control tai yra autopilotas, viskas yra iš tikrųjų, ko tik tai reikėtų, mieste tai tikrai. Ženklus skaito gan gerai, dabar mes, pavyzdžiui, pravažiavom 60 km per valandą ženklą, jisai jau rodo, kad Dabar pas mus yra apri, greičio apribojimas iki 60. Nerodo, kokia yra dabar pavara. Nu, teoriškai, jeigu ir moteriškė važinės, ar koks studentas, ar jaunuolis, jam to nelabai reikėtų iš tikrųjų. Rodo sąnaudas, rodo momentinį, nu kaip visada. Iš tikrųjų, tas mažas ekraniukas mane džiugina, tikrai gerai atrodo. Šiek tiek mes užrasojom. dėl bagažinės ir vietos prieki ir atgal. Prieki vietos užtenka, aš taip įsivaizduoju, netgi 2 metrų žmogus tilptų ir jaustųsi gan patogiai, nes aš šiaip nesu didelis komandos svoris, ten maksimum 85-90 būna, net, bet ne dabar. Tai aš labai gerai jaučiuosi, iš tikrųjų, sėdinės gan didelės, nes būna tokias, žinot, žinot ribotos tokias gan sėdinės. Jeigu tu telpi tas sėdinės, tai viskas ok, patogu, jeigu neturi plačios nugaros, bet jeigu esi šiek tiek didesnis arba viršsvorio turintis žmogus, tada būtų nepatogu. Šiaip vieta patogi. Gale labai daug vietos ir gan didelė bagažinė. Iš tikrųjų nustebino, kad bagažinė tokia gan nemaža nėra. Kas liečia visų kitų medžiagų, ne, vėlgi, jeigu čionais kalbam, čionais gan mišta. Iš šono viskas ok, bet o šitos rankenos ir, pavyzdžiui, mygtukai būtent nuleisti langą ar uždaryti duris, man primena labiau 2000 metų turbūt pradžią. Kažkaip čionais pagalėjo turbūt koriečiai pinigų. Bet aš esu toksai labai žmogus labai žiūrintis į tokias smulkmenas, nežinau kodėl, bet vat, mano automobilis arba kokia nors technika, aš visada esu labai priekabus. Nes, sakykime, jeigu koks nešiojamas kompiuteris, tai aš visada žiūriu, kodėl, pavyzdžiui, čionais taip atrodo, ar ne, kodėl, pavyzdžiui, dangtelės neturi kažkokio tai liufto, kodėl, pavyzdžiui, telefonas atrodo štai taip ir ten, pavyzdžiui, nusima kažkaip dangtelės ar ne. Nu, aš to, prie tokių smulkmenų gan priekabus būtent tokiem dalykam, tokiem e, gadžetam ir automobiliam, kuriais aš naudojusi pastovi. Tai vat, Toliau, stogas įprastas, čionais beliuko, atsidaro tokios smulkmenos, vėlgi čionais akiniams. Ir nežinau kodėl, bet šita vieta visada būna purvina. Žinokit, aš gal penkis automobilius mačiau ir o šitoje vietoje visada buvo purvina. Nors turbūt niekas nesinaudojo, niekas čionais nededa tų akinių, bet visada purvina. Ir aš nežinau, kaip išsipurvina būtent. Vėlgi tas klikas, ane, jisai toks nu, keistas, keistas. Turbūt verdiktas, kam skirtas automobilis, jau sakiau, turbūt meteriškiam, jaunuoliam kokiem nors, būtent miestui pasivažinėti. Jeigu kažkur nuvažiuosite tai kažkokį kaimą, šiek tiek daugiau galbūt pasikraut norėtumėte daiktų, nes bagažinė talpė arba didelę šeimą turint, irgi ok, bekeliai tikrai ne, į žvejybą ar kokią nors žūklę, žiemą aš taip įsivaizduoju, jisai nesusitvarkytų šiek, su šiek tiek e, sunkesne užduotim. Mieste super variantas, labai patogu aukščiau sėdi. Kainos divizionas, diapazonas, atsiprašau, tai šis automobilis berots kainuoja 30, šiek tiek daugiau 30 tūkstančių. Savo pinigų, mano manimu, vertas iš tikrųjų, jeigu imti vėlgi leasingų, tai 5 metam, 60 mėnesių, tai ten po 700, turbūt po 600 į mėnesį, tikrai verta savo pinigų, po to parduosit, aš taip įsivaizduoju, per po 5 metų turbūt maksimum 30 procentų jūs neteksit. Plus ta, ta pati garantija būtų, aišku, sužinoti įdomu praktiškai, kaip yra tos sąlygos tos garantijos, nes parašyti galima vieną, o aptarnauti galima visai kitaip. Tai už 30 kažkiek, 30 šiek tiek plus viršaus tūkstančių tikrai automobilis manau, kad vertas. Vėlgi, palyginus kažkokiu tai, kažkokius tai analogus, ta pati, tas pats RAF 4 arba tas pats kažką, jie nebūtų, reikėtų lyginti. Bet aš įsivaizduoju, čia nais jau žmonės rinktųsi vaizdžiai, kas kam maloniau. Kas labiau mėgsta e, koriečius arba japonus, tai tas jau pasirinktų, kas kaip atrodo koks automobilis. Bet aš dažniausiai pasirinkau pasivažinėjus, pasižiūrėjus kaip vidoj. Ar pats pirkčiau? Turbūt, kad draugai ne. Turbūt jau galėčiau, jeigu pirkčiau, tai nepagalėčiau dar turbūt 100 eurų, sakykime, ir kažką šiek tiek aukštesnės klasės nupirkčiau vien dėl to, kad, nu, yra tokios mažos smūkinos ir plus man labai nepatiko čia nais būtent variklis. Tai va variklio norėčiau galingesnio ir ženkliai galingesnio, kokių 2,5 Ir žinokit, prie jo aš tokios, tokių išvadų turbūt, kad tai buvo mano paskutinis automobilis, kurį dabar aš turiu. Buvo dizelinis, turbūt perėsiu ant benzino, visų pirma, nedaug važinėjau, visų antra, tas, tos kūro sąnaudos, sakykime, nuo 8 dizelio iki 12 maksimum benzino, jeigu ten 2,5 litro variklis, tai labai nesmarkiai muštų per kišenę, bet pojūčiai visai kitokie užsiveda, greičiau e, išyla žiemą, Tai o turbūt, jeigu ir pasirinkčiau kitą automobilį, tai tikrai būtinai jau būtų benzininis jisai. Uh mhm. -huh. Lakūnų 30. Blemba, čia nuės vienas, vienas adresas ir milijonas įvairių kompanijų. Kur įimas, tai aš žinau, bet automobilį mes tada pasiėmėm iš, iš kitos pusės. Beje, variklis dirba iš išorės, tai toks įdomus gan garsas, bet vidui labai malonu, labai tyliai jisai dirba, net nesijaučia, jeigu šiek tiek dar muzikos kokios klausais. Čia nais? A, jau, jau, jau, jau, jau. Mhm. Niekas nebarška, kol kas iš tikrųjų viskas yra ok. Pati navigacija ir kaip matai. Dar nepasakai, kaip Ratlankiai 17 berots, bet nu, kadangi visur regis, tai gana aukštos padangos. Bet labai gerai sugeria, labai minkštai važiuoja, tas patiko. Na ir didžiausias turbūt minusas, pasakysim taip, tai bus štai to jūs išgirsit ką. Aš, pavyzdžiui, kaip esu didelis nemėgėjas Microsoft'o, Windows'o ir visų jų produktų, tai to jūs išgirsite, kas galbūt ir jums nelabai patiktų. Kam tas garsas? Ir aš nesuprantu, būna, pavyzdžiui, multimedija nėra įjungta, bet kai tu užgesini automobilį, vis vien tas garsas pasigirdi. Aš įsivaizduoju, nes vidinis kompas įsijungia ir išsijungia. Galbūt jį kažkur galima išjungti, nes jisai toks Windows XP. Tai va, draugai, toks, tokia gavosi apžvalga iš tikrųjų, nežinau, rašykit komentaruose, kaip jums koriečiai kažkas turit iš jūsų ar ne, nes, žinai, sakykime, mašinos skirstosi į kelias dalis, o ne dabar, įsivaizduoju taip, vokiečiai, tai čia sakykime, ta šventoji trijulė Audi, BMW, Mercedes, po to yra šiek tiek žemesnės klasės e, Volkswagen automobiliai, po to eina jau japonai. Iš japonų vėlgi tenai Toyota turbūt net nekonkuruoja su kitais, nes jų labai prasidavinėja daug ir žmonės sako, kad labai retai kada taisosi e, Toyota, iš tikrųjų ten nieko tokio įspūdingo, tiesiog darbinis arkliukas, bet man jisai tiesiog nepatinka. Na nu, aišku, Lexusą reikėtų turbūt irgi prie tų prie tos vokiečių trijulės iš Japonijos tik tai pridėti, bet irgi ta pati Toyota, sakykime, bet aukštesnės klasės. Ir yra atskira Respublika, sakykime, taip, koriečiai. Kia, Hyundai, aš nekalbu apie ten Sanjongus ir visas, ten Daihatsu, DU, čia nais jau vėlgi kito lygio. Bet Kia Hyundai pastaruoju metu iš tikrųjų stebina. Man labai patinka dizainas. E, tas pats sedanas Kijos naujas atrodo labai kietai, sportimai, jeigu aš neklystu, jo vadinasi. Labai gerai atrodo. Ką patys vairuojat, pasi, pas, pasirašykit komentaruose, nes dabar vasarai turbūt jau ieškosiu savo naujo automobilio. Ką patys vairuojat, ar dažnai keičiat ir kokie varikliai ir ar užtenka, nes vis vien dažniausiai mes žiūrime variklį ir pakabą. Kaip dažnai mes su pakaba atvažiuojam taisyti autoservisą ir kaip e, mašina beda save kelyje, kaip jinai jaučiasi. Taigi laukiu jūsų komentaro ir susimatysim jau sekančiam video.